iepirkšanās centrs mīnus kaut kāds. Baudīt. Sāk izbaudīt ceļojumu cilvēks. Apskatīt karti. 22, ja minä sijoitin auto. Aurinkoista. Meillä on pati. Nää, nää, nää, nää maailma piikiä. Teivä? Kyllä. Vau. Wow. Man personīgi īrēs. Nu, kā jums patīk? Visādi te ir pilns. Comments. Meitene, sēžam gaidām, ka mums atnesīs. Nav. No. Yes. <laughs> Mums tikai ūdentiņš Nav? No? Nē, es it kā runāju, es pat ar sevi, ja? Dienas kā tas liels un tāds Tāds šausmīgs troksnis ir lielveikalā. Ēst. Kas mums te ir? Man teja ir? Vau, paldies! kur mēs atrodamies. No nu, bērni. Baudīsim autīt pēc iepirkšanā druģa. Let's see if I can fuck it. Yeah. gesloten dit. Milkshake hier. This is the this is the this is the best Big Mac I've had. Хорошо, я? Manchita, смотри, нам.